Astăzi este despre a aspira. M-a inspirat, ca să zic așa, o scenă între două persoane cunoscute. Una îi spunea celelalte, a, eu mi-aș dori să, n-are rost să spun ce. Uh, era ceva un vis prea mare pentru cealaltă persoană. Se pare că cealaltă persoană i-a răspuns, a, deja tu parcă zici că te vezi în acea dorință, că deja ți-ai împlinit-o. Și am intervenit și am zis, păi da, e bine că se vede, pentru că asta este primul pas și cel mai important pas către a-și îndeplini acea dorință. Și a aspira înseamnă, după mine, a te vizualiza că deja ești acolo unde îți dorești și îți atragi toate senzațiile, poate simți mirosul acelui loc, loc poate uh, vezi ce oameni te înconjoară în acel filmuleț al dorinței tale. Ce zici, faci și tu chestia asta? Eu o practic acum pentru uh, o dorință foarte puternică de-a mea, uh, e referitor la teatru. Ciao!